各位好，我是卡洛斯。作为创客，应该不断寻求改进。可是大家见到这个万向车的习作，已经做了很多次，从只有八个方向的1.0，后来发展成能走八支路径，不但只用手机，我们还尝试用遥感控制。已经进行了这么多次，还有什么可以改进呢？提醒一下，假如大家都喜欢《红旗旗侠》卡洛斯的频道。 请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。是这样的，当我发展了外向车一点零至二点零之后，我觉得效果已经不错。过程中，我曾试用不同的物料，从阿克力胶板改用铝板，从六十的轮子改成八十的轮子，最后完成了这样的一辆车。但若把这形状。 放在科技教育范畴来看，这产品嘛，只能算是一个原型。更重要是看它的销售对象。假设对象是三岁到十二岁的小朋友，这产品嘛，实在是太重了。因此，我斯在想，之前的一点零及二点零，只能是我个人的创作原型。而我现在真心想把这习作带进课堂，教我的学生设计及制作。 假如学校是社会的缩影，我把完善这习作带进课堂，正是想教学生如何把一个产品在市场推销。既然这样，我们回到科技教育范畴，有两个范畴必须要教会学生：其一是营运与制作，是二是策略和管理。在营运与制作上，我们要教学生如何最有效大量生产。 在策略和管理项。我们要教学生如何计算成本，如何筹集资金，如何宣传推广，和如何推出市场售卖。说穿了就是如何用最低成本获得最高回报。像这个原型用了四套布基马达和万向轮，每套布基的安装要使用一个 L 型的支架，八颗螺丝，四颗四母，每个部件都要用钱。还有 Arduino 和扩展板，和四块四九八八。 加上十二伏五千四电池一块，还未算车身的材料和人力成本，超过四百港元。确实要较这两个范畴，绝对不能按这个原型制作。于是卡洛斯现做资料收集，看看有什么零件和物料能比我之前用的更便宜，更适合用作大量生产。我们不妨想一想，我们设计这个尺寸的万向车。 应该属于一款玩具，哪用不着精密的步进马达及金属连轴器？相反，我觉得自然产品的对象是小朋友，使用便捷的直流马达及塑料的万向轮更适合。这种万向轮与马达之间，使用这种 T t 连轴器，六角的连轴器插进六角的孔，另一端与马达的转动轴完美相接。 只需在轮盖的重心补一颗钢牙螺丝便能固定。要把马达固定在车身，可以使用这种铝制的支柱，横向两颗螺丝收紧马达，下面架两颗螺丝便能把马达固定在底板。改用直流马达的扩展版，即改用两颗一八六五零电池，制作成本大幅减至一百五十港元，论作为大量生产或作为创客课堂的习作。 这个价钱都很合理。在给学生制作之前，我会自己实做一次。我打算使用三 M 黄色阿克力做车身材料。为求准确装嵌四个马达，我两度马达的每个细节用 CAD 软件绘画部件图。绘出准备激光切割之前，我还加上了安装 Arduino 的孔位。 正式进行激光切割。聪明的你发现了为何只有一件部件？原因是我打算进行热折弯。原来把亚克力加热到达二百一十度变为软化，因此使用调浆加热器进行局部加热，加热的地方可以折去， 胶片软化后，可以使用人手折去。条件许可，也可以使用气动的折弯机代劳。无论用人手或机动，目的都是折出九十度的弯角。在截去状态下用水冷却胶片，更能永远把胶片定型。我使用热折弯有我的道理，因为把马达安装在折边。 更想去铝制支柱，进一步减低成本。此外，经过热转弯的校点结构上强化了。有第二级的车身这么容易折断，我定下了安装的步骤。第一步是安装 Arduino，用安装线路板的螺丝及铜柱，把 Arduino 安装在底盘上。 下一步并非安装马达，因为安装了马达，主外电线的焊接。正确的做法是先把马达的接点加热及上锡，然后再在接点上焊接电线，直到四个马达的焊接好，便可进行安装。值得注意是，安装马达四母内有胶圈，使用这种四母，犹如加了蛋黄垫圈，避免四母。 因为震动而脱落，用在万向车这类有震动的装置最为适合。至于连轴器及切轮的安装，刚才已提及，要使用一只长的钢牙螺丝。四个车轮的安装方法大致相同，要留心万向轮分左右。四个轮子向的小轮的方向应如这样。 下一步不妨把马达扩展板插好，然后做接线的工作。我们使用这块 AF motor 的扩展板，可以同时驱动四个直流马达，分别标记为 M1、M2、M3 及 MC。把四个马达分别连接四个接线柱，哪一个马达连接哪一个接线柱及马达的极性都无所谓。因为我们可以在 Arduino 片层上配对硬件的安装。 只剩下电源、直流马达，没有固定的工作电压。电压较高便转动较快，只要不超出负荷便好。我们使用两颗一八六五零电池，一八六五零电池的电压是三点伏，两颗串联便是七点四伏。电池盒可以使用这种有盖有开关的，也可使用这款普通的。进行习作的时候，可以让学生选择。 使用螺丝或热熔胶把它固定。电源的输出接到马达驱动盘的输入。要完成操控，还需要连接一块蓝牙模组。H 四零五上有四个正极，我们要使用，包括 RxD、TxD、GND 及 VCC、GND 及 VCC，供应电源及蓝牙模组。RxD 及 TxD 是接收。 及发射的正脚，VCC 及 GND 在这个位置取电。RX 硬接 Arduino 的 TX，TX 硬接 Arduino 的 RX，这样蓝牙模组及 Arduino 便能沟通。通过 USB 向 Arduino 上架程式时，会使用 RX 及 TX。 所以每次上架程式，必须先把扩展版拔出。我把万向车1.0的程式稍微修改，配合现在的 AF Motor 扩展版。要注意刚才提及有关马达配对的问题。我现在的界限应该是：第一马达配对 M4，第二马达配对 M3，第三马达对 M1，第四马达对 M2。四个马达的速度我全设为二百。 正在大量生产，每一辆车都有做出微调。蓝牙接收部分没有修改，因此完成后可以用1.0的 App s 控制。后面的指程是全用了 AF Motor 的 run 指令。万一马达的极性倒转了，把 backward 及 forward 移位便可。假如修改完成，立刻上载，你会遇到错误。 因为 AF Motor 的城市库未曾加入，我们一般回首寻，然后都即可下载。下载的城市库是一个 s i p 档案，要先解压，然后复制到 Arduino Libraries 的档案架内，再进行编译，自然可以成功。之后把 Arduino 及电脑用 USB 连接，便和编译上载。 变成后，才合把扩展板插回原处。安装电池，准备试车。刚才提及，Apps 不用修改，直接使用。当然，进行习作时，可以要求学生重新编写。安装 Apps 之后，连接蓝牙。 如无意外，万商车三年零便合运作，我们邀请到你为我们测试。向前，走远，向远点，向后，向左，向右。 左前，哎，卡住了。开。左前。右前。左后。右后。左旋转。右旋转。 好极了！先有了原型的制作，再去思想如何有效营运及制作，这样可以无往不利。毫无疑问，这次制作的万向车成本降低很多，所有生产工具更加合理化。希望经过万向车设计习作的系列，各位可以把科技范畴的教学目的融会贯通。 教懂我们的学生运用设计思维来设计与制作，更懂得发展他们的人本精神及创业家思维。香港未来的创客发展靠你们了！离开前请记得订阅、点赞及分享可老师的频道。